c'est Adjoa. Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison du verbe avoir au présent. Je commence. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Encore une fois, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Sie haben gemerkt, wir sagen jetzt nicht je sondern je, weil sonst zwei Vokale aufeinander treffen. Ja, deswegen wir müssen wir das je apostrophieren und sagen je. Bei tua, sie haben am Ende von a ein s, aber dieses s wird nicht ausgesprochen. Ja? Wir sagen tua und nicht tuas. Ila, ella, ona. Bei ona, da ist eine stimmhafte Bindung. Ja? Im Französischen gibt es oft diese Bindung, wenn ein Wort auf einem Konsonanten endet und das nächste Wort, das ihm folgt, mit einem Vokal oder mit einem stummen H anfängt. Hier endet das on auf n und das nächste Wort, das heißt die Verbform, fängt mit einem Vokal an, also a. Deswegen müssen wir hier diese stimmhafte Bindung machen. Die stimmhafte Bindung heißt im Französischen die Liaison. Also wir müssen hier eine Liaison machen. Deswegen sagen wir on a. Die Liaison macht man nicht immer im Französischen, aber das kommt sehr oft vor. Wir machen weiter. Nous avons. Hier gibt es auch genauso eine Liaison zwischen nous und avons. Wir sagen nicht nous avons, nein, das ist falsch im Französischen. Wir müssen sagen nous avons. Ja? Das nous endet auf s, also ein Konsonant. Und das darauffolgende Wort avons fängt mit einem Vokal an. Deswegen nous avons. Ja? Nous avons. So bei nous avons, obwohl das avons auf ein S endet, wir sagen nicht nous avons, nous avons. Ja? Und genauso bei vous avez, obwohl avez auf Z endet, wir sagen nicht vous avez, nein, vous avez. Das Z ist nicht ausgesprochen. Genauso bei il und l in der Mehrzahl. Wir sagen nicht ils sont oder elles sont. Nein, wir sagen ils ont, elles ont. Dann vous avez und nicht vous avez. Encore une fois, vous avez. Ja? Bei il, wir sagen ils ont, ja, ils ont, weil hier genauso eine stimmhafte Bindung, eine Liaison vorliegt. Ja? Und genauso bei elle, elles ont. Ok je vais rouler à l'aise. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Encore une fois, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Yet? wiederhole ich und dann lasse ich ein bisschen Zeit, damit Sie mit mir auch wiederholen können. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, Lösung. So, das war's dann auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Sonst könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Dann sage ich bis bald für ein neues Video. Au revoir!